Increíble. Miren cómo le hace la otra celo. Y es que le quitan una cama, ¿cierto? <laughs> Oh, yeah. Sí, hola, pero ya lo crean, ¿no? Mire que le Eso Esto es una uña. Miren, mire, Ay, sí, sí, sí, mira, mira, mira. Esto en unos años no se verá. Mire, allá le está haciendo con la uña o le está inyectando el pelo en la casa? ¿Por qué era que está tan gorda? Porque algo comió, ¿cierto? Ay, ya, el Hey, hey! falaram que é maior que o Ponte, errou. Fala, não, o Ponte é que ir macho. Meu marido. Olha aí. Ó, ó, olha aí. Olha só. Vai, amor, mexe ela de lugar. Tira ela daí, pega ela com a mão. tá vendo que é morda, pô. É, eu vou, eu vou mostrar pro pessoal lá do Rio Grande. É, tá louco que é mano você. Vai lá, Rogério, o seguro tá prontinho, pode fazer. Mete pega a mão na boca dela. Pega. <laughs> Olha. Ah! Pega, amor! Pega, amor! Pega, amor! Pega! Pega! Tá viva! Tá viva! Tá né? viva! Vai, Rosário! Pega na cobra! Peguei o cagão agora. É beta! É Jesus! Você não mexe com gente. E a filha dele canto chorando. Olha, olha, olha, olha que linda! Ai, que lindo! Pega agora, pega agora. Agora sim, hein? Olha, olha. só que coisa linda! Você é doido, hein, cara? Meu Deus! Que lindo! Vai que ela vai pegar o e segurar. Olha, olha, vai lá! Vamos ver se ela tem força. Sim. Vai lá, amor, pega no rabo. Não, pai! Pega, pega, pode pegar. Para. Não morre, não! Ai, não! Pera, é, amor, vê se ele é forte! God! Are you perfect? God, no! You,